Bine ați venit la episodul 4, se pare că acum ar fi, v-am scris eu nu știu număr, pentru că de obicei mai filmez chestii. Uite o fucking molie. Fuck! Unde dracu ești? Așa, uh, ultima oară am zis că episodul 4 și 7 era 3 pentru că mereu uit să filmez și unul nu se filmează și unul nu se violează Așa că să continuăm cu nenea ochișorul unde a noastră ultima oară Top level Corinthian Exposed Arstos Kenshpai avem tap și spacebar acum, băgăm mi-aș pula în tine de molie. Ok, decembrie... Oh, ziua în România mai este... Ah, iar avem spermă de asta pe masă. Corman Drex. care e faza cu Corman Drex? Păi nu l-am lăsat dracu atunci. Ok. Another couple has been compromised. The Ministry of Admission has offered its services as expected power drop later today. Și ce trebuie să fac? Top level cu... Să-mi bag pula păi, de deci Ce ar da, trebui da. să fac? Diferit trebuie să scriem și asta. Salmă nenea. Oh, fuck. Are you the spy? The fuck? Cum poți să întreb unul dacă e spion și să zică da? I am guard, my name is Kalesh. They told me I get good position, then send me here. This is thanks I get. Now they pay me almost nothing. They pay as such a pulele mele. Yes, but look, brother. I get more bonus when you detain people. More you detain, more they give me for processing. But this is not fair, right? You should get something too. So I fix this problemo. I give you 5 credite for my bonus for every two people you detain. Sounds like a good deal to me. I give you money after you guy get... Uh, am încercat să fac un accent de la de hus, dar... Uh, It us make the best of this. ce să le audităm mai mult ca să... Și nu crezi că așa vorbesc engleză de fel, dar... De așa vorbesc de felul meu, da. Papa Earth pleze. Deci trebuie să-l fut pe... Nenea... Cum la text. Visiting, two mounts, minciuni, să-mi apura de semeni. A, uite-te. Ia-ți-mă pe aia cu anii, băgă mi așa în pulă. Mereu îmi bagă pe cu ani. Na. Se cheamă Jessica Eu rezic next și ăsta stau... Tu-ți mă, tii. Frank Alvaro. Asta pare fals. 38 de kg, bă, nu ești până la ta. Nu am ce să-i verific la astea. Atunci cu ce vrei să verific asta, dacă nu cu ăsta? Să bă, pula în corelația mătii. nu. <laughs> no. Dar nu știu dacă e bine. Ia, îmi dă tichet din ăla recăcat. Era bărbat. Din acolo. Tichet? Ești un tichet, ești nebun. Ești nebun, băiatule, că îi luăm pe val pe ăștia. Bună ziua, nenea, tanti. I have not much time. You must hold on this. Keep that safe today. I am being followed by an impostero. They are pretend to be your information, but it is a lie. If they ask for documents, give this instead. I some. Do not mix them up real e în stânga. Asta fals e în dreapta. Deci dacă vine un nene, trebuie să-i dau fără fals, care e în dreapta. Să-mi bat pula de nu o să uit tot. A, e tot căcat. E tot nenea! <laughs> e căcat, măi! Mă scot un diplomatic discussion. E nenea ăla, mă. Uite cât de fals e să-mi bag pula. E nenea ăla, n-aș pargiu. I don't know what to say. încearcă să intre. În sfârșit l-am prins. What is happening? What is happening? În sfârșit l-am prins, mă, și până Trebuie să chei dușa că mă uit toți vecinii urlând pe aici. Poate vă nu mi se pare că urlu chiar așa tare, dar... De fapt urlu așa de tare. Așa. Tanti. Par femelă. Par gazelă, par futută în <clears throat> uretelă. Uh, Uh, asta rimează cu asta. Asta. Nu i aș pula în corelația mătii. Ion, cu ce vrei să... Cu ce vrei să te corelezi? Atunci ce pizda mătii îmi dai? Ce vrei să verific? Fața? Hai 65 de kg? Hai să dea dracea, că grasa asta are 65 de kg pe un bag, pula în grăsimea ei. Na, hai, treci. E bun? Simți bine? Grasa pizda, n-am găsit niciunul până acum. Deci, țin în minte, aia pe dreapta trebuie să o dau, la falsități. Bună ziua, doamna cu cap de pulă, care te-am văzut de atâtea ori pe aici de m-am săturat de tine. Your papers. You have something to give us. Era bani, bă? Păi arătăm pizda, mă, tii. Păstrez bănuții la bulă. Păi cum să nu? Păi cum să nu? <clears throat> ok. Papers, please. Oh, păgă mea aș pula. Iar de ăștia cu multe. Job here, duration, stay high, fă futus full year. Oh, ok. Mă apăr de semeni. Da, chiar seamănă numai că urâtă ca dracu. Lipovei, pizda mătei, pulele mele pacile, asta cu asta, asta cu asta, asta cu măta, asta cu asta, atunci matching data, matching data, tu, tu, tu, tu, tu, accounting, account, scrie undeva pe undeva, accounting, nu scrie niciunul, am făcut pizda mătei. Uh, uh. <laughs> ce e asta? Ok. No, da, uite unde am pus ștampila ca să te simți mai bine. Ți-am pus o strâng ca să nu vadă nimeni, ca să știe lumea că n-am fost eu aici, da? Să-mi dea dragi să-mi dai permis din alea căcat. A, ah, uite, bă, eu am făcut la perfecție până acum, deci am făcut și 10 dolari pe moca. Bună ziua, Tantonenea. Mă apură de semeni. Semene, ești rută rog, că... Iar căcat, Drex... Opa. Ce ăsta e Drex Corma? L-am ținut minte. Corma Drex. Tot e ok la el mereu, nu? Adică gen pe ăsta... Deci m-am prins eu că nu trebuie să-l las să treacă, pentru că mereu are tot ok. Oricine vine cu numele de Drex Corman, my name is Corman Drex. You have something of mine. Very good. Really quickly. Read. Quickly return Arden is great contributor was named Help us free the order. Pizda, mă. Do not lose this. Păi mai îmi dai multe! Bă, să bă, pula. Bă, dar măcar am fost inteligent, ai văzut? A fost bine că nu l-am lăsat, sau... sau e... Trebuie să-l las. Aba n-am. Măcar n-am primit bani pe minus 10. Deci, e ok. Să rămână, sugeți pula la 3 lei, vă rog frumos, tanti! Tranzit. Păi, ce tranzit îți fac eu intestinal chiar? Ho, ho, ho! Nici nu știi! Ho, ho, ho, cum ar zice voinea. Hmm, expiră, ești expirată. Deci încă mai poate face copii, e bine de știut. Ana la pala la nana. E ok, ok, tu te pule, bere, bere. Ești ok, fă du în pula mea, hai, mergi, mergi, mergi. Spunem că ești proastă și că... Hai, drag documentistier, ha, băga mea Invalid, a, uite, vezi chestia cu orașul, asta nici mai, chiar nu-mi pasă de aia, ok. Just visiting, one remain for one month. Ești femeie? Numai femeie nu pare. Ești o femeie de aia pe jumătate de ochi. Dacă închid ochiul, mă strâng și fac așa, semen cu o femeie. Scuzați-mă dacă par sexist sau ceva gen. A, toate femeile trebuie să fie perfecte ca să fie femei, nu. La ideea e că astea chiar sunt urâte rău, adică... <laughs> și acum, dar și eu sunt așa. Păi atunci mă scuzi Nu mai verificat orașul. Pentru că asta a fost 1 în 10.000 cu greșeala cu orașul. Și încerc să scad ca să fac mai mulți oameni, știi? Papers, please! What is the purpose of the tripe? Ai pe strum. Uh, well, couple of days. Pula mele. Pulele mele. Pule... Ia uite-te bă, iar e ultimul! You cannot enter, I was busy. Da mă, detain. Ei, vreau să-i dau de tine. Nu mi pula măta. Cum é dau detain? O să-i dau din aia, dar vreau să-i dau detain. Ah! Come back at 6 tomorrow! Ma friendolini! Am tab și space și n-am folosit nici tabul, nici... Am folosit space-ul. What the fuck, bani am făcut să-mi bag, pula, uite, bribes. Mm, mi-a dat mită la buric. Colencia cleans house attacks is owned. Ok, aș pula iar Colencia și... Uite, bă, doi de... Bă, facem fiecare zi cu... Uite, bă, mașina procurorului general vine acum. Ioi! Asta trebuie să o ascund, nu? Uh, țin aici... Ascuns înseamnă să o țin aici sau... Uh, uh, uh, uh. Best behavior. Ok. Deschidem ușița pentru el. M-am făcut spula mea de ministru al pulii mele. <laughs> Ministrul pulii mele. Numai în Colencia. Ah, hai, o pizdi măti. Ești roșu ca... Asta e Moș Alo, so. You are an inspector here. That makes me my responsibility. We have received 13 prohibited mistakes to rely on lottery. Let this motivate you. Hanging on wall makes your recognition sufficient. I literally do not embarrass me. Glory. Sufficiency! O pun aceea. Îmi place da, așa frumos. Dar doar suficient îmi dai pe bag, mă, dar și la... Și la școală luam insuficient. Păi tu nu dai suficient. știu, bă cum mi-a aruncat ăsta, zici că e spărgător de bănci. Job here, duration stay, ia bă că mi-aș problema, full year. Aoleu. Ești femeie să dea dracii. Asta pe bune că nu i femeie. Na, nu pot să cred că e femeie. Nu mă lasă! Ia verificăm nu? Hai să ridicăm și restul între timp. Asta câștigăm timp, nu de alta. Ok. Are corp de Angelina Futongeli și un cap de bărbat. Pe păi, mi se pare... În Rusia se poate orice, da? Hai să verificăm numele. Ok. Bă, pare ok, nenea. Codul nu l-am verificat, dar pare ok și ăla. Okay. Nenea, nenea tanti pare ok, deci... Să te faci transexuală, spui o pungă pe cap și ești numai bun. Sfatul meu pentru viața ta. Te asigur de acum. Să rămâna... Bă, tu supărat arăți, bă, băiatule, bă, tanti, bă, băiatule. Are ce să le verific între ele, ok. Asta cu asta, no correlation. Cum? Așa, mă. A, primul meu. m-am prins, m-am prins. Ești femelă? Ești femeliuz? Băi, n-am ce să verific. ești Greenstein, cred că era... Am ținut și o minte câți de badele era. Nu pot să stau să intru aici, să fac asta de fiecare dată. E greșit. Ok? Am primit chestia asta. Bună ziua, tanti, tu parcă o curvă. The port of the trip. Just visiting. Pa bune! A2X. A2X înseamnă două luni? Da. Ia spunem că l-ai și că mai făcut până acum. Doan e doan. Pa bune! I am not leaving. Yo, te te la ea cu ea, e, I refuse. Păi să vezi ce refuse îți dau eu peste buș cu acau. Oh. Bă, trage băria, îmi bag pula în tine că mor Let me through. Bă, i-a făcut una în cap, e bine. Dar știi nu poți să-i tragi un glonț în cap. A spus, I will explode like a tiger. Au luat-o în braț și acum s-o violeze în secție, spun eu sigur. Așa aș viola două mă ăsta. Da, Dă-mă mă, ăsta sexistul dracu, I'm coming to live with my life. Life. Oh Asta minte să-mi bapul ăla. Nu mai minciuni din astea. Nu mai minciuni din astea. Uite bă, deja, uite bă. Deja am găsit discrepanțe. Bune. Nici nu știam. Vibrează telefonul. Se pare că vibrează telefonul. Bun, bun. Papers, please! Ok. Mă numesc uh, Patrezica e cam to visit duration of stay. I will be couple of weekends. Ok, couple of weekends înseamnă și două săptămâni, deci seamănă la canale pălărie. M-a sunat mă o voina. Uh, interesant. Mm -mm. Doar serios. Cine <laughs> nu știe pe voina? Păi cum să nu știe pe voina? Uh, codul ăsta e violabil? Ești violabil Nu ne a cod? Ești violabil. Pare ok. Cred. Pare. Uh, eu că a fost ok, ia. Iar tu mă ești? până Nenea ochișor. Our agents are ready. Start tomorrow, let them pass. A, deci mai să-i lasă. Ce? Cum fac asta să meargă? ce asta, mă? ce asta, bă? Am găsit un nume, ești nebun? Să notez! Stefani Graire. Să mă pula de n-am găsit un... Mai e vreun nume? Hai să agenți, hai mai mult, deci. Să fie mai mult. Ok. Hai să luăm așa primul rând. Al doilea, al doilea, al treilea. Să fie, ok, să fie puncte, mă, să fie Nu? Am văzut un nume până acum. Vedeți altul Trebuie să fie mai multe decât unul. Pentru că Nipple Twister văd că nu merge. Uh, ar fi neapărat bă, pe punctele alea. A, ah, uite mă, trebuie să fie alea două aliniate m-am prins. Uh, Mikhail Saratov. Ok și Stephanie. Alte puncte mai sunt? Nu mai sunt, dar în pula mea. Nu mai stau eu să verific după punctele lui ăsta că... Ești deci Micaia Săratop și Stephanie Graire trebuie să lasă treacă mâine. Țin minte. Bună ziua, domnișoară! Doai de pula mea câta doamna. Uhu! 60 de zile înseamnă... Înseamnă două luni. E interesant că știe să nume, dar așa e greu să spui două luni. Asta mă faci pe mine să mă iei cu matematică. Eu de bă, ăsta e Ibrahimovic, ești nebun? Nu fi dă-te în pula mea, cine tu mai mergi că pe tine la bulanele alea vrea să... Mm -mm. Spune că erai bărbat, de fapt. Hai. Ohohoho, <laughs> nenea, nenea, nenea! Nu te-am mai văzut de mult. Duration of stay. Couple of weeks. Păi codul par ok. Violul ăsta nu știu că e ok. Asta par ok. Ești Micaele Faris. Aproape de Paris, uh, ești ok, nu mai bun de futut, haide, treci, domnule. Altu! fu? Uuu, tantele urâte din nou. Ah, fă, am ea și pula de seme. Asta mereu e mercenară în uh, poze. O mai țin minte cum să nu te țin minte, tanti. Maria Fraes. Name. Maria Fraes. Păi mi-aș pula chiar ea. Atunci ce mai sunt bune căcaturile astea? Uh, matching data, matching data, bă, mi-aș pula, e bună, bă, cum, e voza veche, da, nu știu tot. DJ Dara on the mix? Uite, bă, am filmat 18 minute, bă, ești bun. Avem space și tabu, dar nu am folosit tabu până acum. Uite, bă, câți bani avem. Suntem bogătani să dea dracii. Theft all Ministry of Admission. Am mâine trebuie să-i las pe ăștia doi, Stephen și Emil... Stlatratrov. Fuck. <laughs> Așa. <clears throat> uh -oh. Deci pe Stefani Graier și pe Mikhail Saratov. Mikhail Saratov și Mikhail și Steven, bă, ce mă. Nothing important was stolen. <clears throat> Can continued. Double check the required and contain valid seals. Correct late, missing or wrong seal against uh, a chapter to your rule book. Fuck! Îți iau pozele? A, ah, fuck, că mi-aș pula. Obriștian. Ce? Nu, nu am prins. Correlate missing or wrong seal. Ok. Nu e asta. Nu e asta. Documents. Work path. Ok. Glory să Stai ca un poza aia, șmen. Avem o poză pe telefon, șmen. Care... Uh, aveam toate căcaturile astea salvate, da pula mea știe unde e poza aia. La ne am trimis sau? Hai mă, Voinea. Trebuie să ai pe aici. Trebuie să fie aici undeva, ok? What the fuck, câte poze de căcat am. Am poze cu tema la mate. Nu. Bă bune, nu mai poze cu tema la mate. Trebuie să fie. Uite mă. Așa. Uh! Uh, oricum trebuie să mui, nu? Ok. Uh, tanti asta este... Uite, vedeți chestia asta ziceam eu. Tanti... Tanti de nenea ăsta este din uh, WordPress. A, asta n-are WordPress, mă. Da, e neapărat pentru WordPress? Chestia aia? Unde e aia? Așa. Corele missing wrong field again. Double check required and contain valid Ce? Ok. Uh, Obriștian. Trebuie să aibă o cioară și chestii, da. Poate că... A. Ah. În fine, hai să verificăm de tot. Șpau, șpau, șpau. Șpau. Pe asta trebuie să văd ce se întâmplă. <clears throat> uh, deci pe Stefanie. Fuck! Foreign entry permit. Ce? Forged. Entry permit. Cum adică? Iar tu, bă... Asta e retal. Today is the day. Look at all good papers. Was not easy or cheap. Ok. Asta dacă îl putem fute cu ceva mai întâi. Ok, deci, cred că are tot. Ok, are tot. Mai să verificăm acum să-l putem la astea. Ok. Transit. Dar nu mi-a zis de astea. 14, enter by. Bă, îmi vine să las, da. Fuck. Căcatul ăsta cu cel verific? Asta e întrebarea mea. E, Obriștian. Diplomatic Seals. Cum aș pierde de Diplomatic Seals? Atât e tot ce am. Work Pass. World Valid Seals. Așa, așa, așa, așa, așa. Deci n-am nimic altceva. Trebuie să-l las, nu? Obriștian e șcal. Obriștian șcal. Da, mă, trebuie să-l las, ești nebun. Oh, Alright, you're the best. Arstoshka the best. Here, take this. Păi mersi de timpul mea. Bampă gratis! Altul. Facem ziua asta și pe încheiem episodul. Încheiem magicul episod, pentru că am stat să mă uit pe telefon să văd cum se face căcatul ăla. Ok. I am transit. Duration of două zile. Ești ok. Numai că pula mea zerge numele. Aici e. Sămâna semeni, ziua, pis de mătie, pacilea. Pulălău ăsta nu are corelație, corelău ăsta are corelație, ești o, uh, aproape ok. Dacă presupune că ești fată. Presupune. Opa, papa! Cine e ăsta? Bună ziua, domnule. Good morning, my friend. Îmi dai banii pentru detainul ăla? You detain two people. Dăm banii, tu pula mea. Bonus is good. They pay ok. 5 dolari. Practic. Maybe retain more people and we do better. Păi băgă mi-aș pula măta. Păi eu aș detain la pe toți dacă aș putea, dar nu se poate. Dai tu oameni așa, să dau detain fără niciun motiv că nu se poate. Zici că s-o obligat, zici că nu fac eu treaba bine, bă, băiatul. Fishing, zice, ăsta nu e, nu e ok. I come to work. I mean half a year. te permit. Fuck, asta nu e ok. Nu, e, nu e prea mic work pass-ul ăsta? Sau așa e? Îți verific eu ceva mai întâi. Mm, ok, bun. Interesant. Uh, West Colencia. Colencia West Green e ok. Ești femeie, să sperăm. Bă, pe bune că te-am găsit din prima. I don't know what to say. Detain. Asta știi ce să spui. Te-aș da detain dacă aș putea, dar... Dacă aș fi putut să-ți dau detain, să iau și un ban în plus. Oh, mă, cât ce bărbos. Uh-oh. Fuck! Tantia cred că era Steven. Ștefan Granie, da, am crezut că e bărbat. Ce? E Michael Saratov, ăsta e ok. Să-l las. The Order Rises. Stai puțin, deci s-ar putea ca tantia aia să fi fost ce nu trebuia să las. Da, deci tantia s-ar putea să fi trebuit să o las din cauza că sunt pe mâna mafiei, dar nu știu sigur. nu e Stefanie. Okay. Ești mail să-mi bag pula. Stefanie Grainer. Cred că aia era, dar nu știu sigur și... Ah. O să mă uit la video înapoi să văd după aia. Mie că era aia care treia să nu o violez. Oră, ești bună, bă, dar toate babele sunt bune pe la ăștia. Uh, what are you talking about? Pe Detain. Sper, să, sper să-l găsesc și pe Stefani. Deci pe ăsta ține minte că l-am... L-am tăiat pe listă, ok. am tăiat acum pe listă. Ține că pe Saratov ăsta l-am uh, futut, da. Tantia avea multe chestii, s-ar putea să nu fi fost aia, sper. Passing through. Couple of weeks. Ok. Paul Pilou. Pilou, Paul! Pula mea ce nume, cu numele ăsta de la circ. Pilou. Eu sunt Pilou! Uh, eu mă joc cu lei și le dau la bulău. What the fuck, de vezi care colți? Colencea, pula mea, pare ok, numai că pare și gay. E un gay ok, nu știu. Zici că e gay, bă, într-un fel. Încerc să mai găsesc peste fenii. Beatrix, I come to work. Deci nu știu, I'll be a few weeks. Bă, a few weeks înseamnă o lună la tine, băg mi-aș pula. Da, înseamnă o lună la ea. Ok. Ok. Asta era fals. I was busy. Oh fucking bune? Cum poți să spui că I was busy? I was busy. Bă, dar Stefani! Nu știu unde era. A, frate, vreau să mă uit în trecut să văd dacă era aia. Uh, strange man brought money. Uncheck to burn it. Bot. Uh, ok. Upgrade boot. Boot upgrade. Rulebook shortcuts. Cu-ți bani, om! Mi-a dat cineva ei a gift. Uuu, tati, mi-a dat 1000 de dolari. S-ar putea să... Eee. Ok, Asta a fost episodul de astăzi. Ne vedem data viitoare. Asta a fost 4, cred că a fost al 4 episod. Să sperăm că data viitoare... Vreau să verific pe tantia asta, Ștefenii, dacă cumva am violat-o sau nu. Că mie că era tantia aia, deși nu prea cred, că avea prea multe chestii la aia. dar în fine, să sperăm că n-a fost aia. Ne data viitoare, Alpaca King out! Haide tot împreună cu mine. Știu că nu vrei, pentru că ești prea tare pentru asta, dar te va trebui să o faci. Pentru ca să fii unul dintre noi, Alpaca King out. Aaaa!